浩然今年三十八岁，年过三十而立而未立，即将四十不惑，却日益惑不得解。今年年初，他丢掉了工作，妻子和他的感情破裂，带着女儿搬了出去，母亲又在此时病重，他照顾得有些力不从心。坏消息一件接着一件，好像生活中的一切都在慢慢的分崩离析。 浩然不知道如何排解内心的苦闷和忧愁，便常常一个人在离家不远的园子里徘徊。他记得园子中有一棵树，枝繁叶茂，但却总看不出是什么树。这一天，有一个果农在园子里干活，浩然刚巧又在这里散心。他看到园中的那棵树已经被锯掉了大半树芽，光秃秃的立在园中。 很是突兀，浩然疑惑不解，走进果农问道：“这好好的一棵树，为什么要砍成这个样子？如果不想要它，为什么不干脆砍断算了？留着这光秃秃的树干还有什么用啊？”“嘿，那你可说错了，这是一棵石榴树，没看出来吧？因为它一直不结果子，只长叶子，我不得已才这样修剪它，耐心等待。” 来年就能结出大石榴了。你以为我不想要这棵树吗？不是呀，我还盼望着它多结果子，卖个好价钱呢。这个答复戳中了浩然，解释了他内心愁苦的缘由。是啊，生活中的苦难就如被修剪的过程，看似如此不堪，却是为了日后可以结出平安的果子。仔细看看。 我们身上是不是有很多不结果子的树枝呢？天赋是我们的园丁，他用爱修剪，又耐心地等候我们成长，盼望着有一天我们的硕果累累。经上记着说：“万事互相效力，叫爱上帝的人得益处。”